50 languages. 79. 79. 79. Adjectives 2. Adjektive 2. Adjektive 2. I am wearing a blue dress. Ich habe ein blaues Kleid an. Ich habe ein blaues Kleid an. I am wearing a red dress. Ich habe ein rotes Kleid an. Ich habe ein rotes Kleid an. I am wearing a green dress. Ich habe ein grünes Kleid an. Ich habe ein grünes Kleid an. I'm buying a black bag. Ich kaufe eine schwarze Tasche. Ich kaufe eine schwarze Tasche. I'm buying a brown bag. Ich kaufe eine braune Tasche. Ich kaufe eine braune Tasche. I'm buying a white bag. Ich kaufe eine weiße Tasche. Ich kaufe eine weiße Tasche. I need a new car. Ich brauche einen neuen Wagen. Ich brauche einen neuen Wagen. I need a fast car. Ich brauche einen schnellen Wagen. Ich brauche einen schnellen Wagen. I need a comfortable car. Ich brauche einen bequemen Wagen. Ich brauche einen bequemen Wagen. An old lady lives at the top. Da oben wohnt eine alte Frau. Da oben wohnt eine alte Frau. A fat lady lives at the top. Da oben wohnt eine dicke Frau. Da oben wohnt eine dicke Frau. A curious lady lives below. Da unten wohnt eine neugierige Frau. Da unten wohnt eine neugierige Frau. Our guests were nice people. Unsere Gäste waren nette Leute. Unsere Gäste waren nette Leute. Our guests were polite people. Unsere Gäste waren höfliche Leute. Unsere Gäste waren höfliche Leute. Our guests were interesting people. Unsere Gäste waren interessante Leute. Unsere Gäste waren interessante Leute. I have lovely children. Ich habe liebe Kinder. Ich habe liebe Kinder. But the neighbors have naughty children. Aber die Nachbarn haben freche Kinder. Aber die Nachbarn haben freche Kinder. Are your children well behaved? Sind Ihre Kinder brav? Sind Ihre Kinder brav?